Kufika kwa hii hafla ya leo ya Eid Baraka hapa Mombasa. Mara ya kwanza mimi kuja hapa kusherekea na nyinyi, nilikuwa nimealikwa na Meya Ahmed Modar, kwa yuko hapa rafiki yangu na nilisema mara hii nitarudi tena nikialikwa na gavana Ali Hassan Joho. Mimi najua hii hafla inakuja baada ya Waislamu kufunga kwa mwezi moja mzima wakati wa Ramadhani, na hii inakuwa ni mwisho wake. Mimi najua vile vile baada ya kufunga mwezi mzima, hiyo sio mwisho ya kufunga nasemekana ukizidi tena kufunga siku sita ya ziada, na wewe unapata baraka ya mwaka mzima. Mimi ningependa kuhimiza Waislamu, mwendeni kufunga tena siku sita. Sasa sawa. Mimi najua sana sherehe ya Kiislamu, najua nimeeleza nyinyi mara nyingine, najua Ramadhani ni moja ya pembe tano ya dini ya Kiislamu. Moja ni ile ya ya, ya, ya uh, kumcha Mungu, pili ni ya swala, tatu ni ya kutoa zaka, nne ni kufunga Ramadhani, tano ni ile ya hija. Uh-huh. <laughs> sawa na kuswali ni mara tano. Naanza alfajir, alasir, adhuhur, alasir, magharib, isha. Kwa hivyo mimi rafiki wa Islamu na Uislamu unasema kwanza amani, pili upendo, tatu uhaki, sio nne utengamano. Kwa mimi najua sana ile sheria ya Kiislamu, manake hata ile msahafu nimesoma kutoka Alif Lam Mim mpaka Albakara huko, inaelewa. Islamu inafundisha watu kuwa pamoja na watu kupendana na watu kukuwa na amani. Na Islamu ni adui sana wale watu ambayo wanaleta siasa au mambo ya kutenganisha wananchi. Ndio sababu siku hizi mimi nahubiri sana amani na umoja wa Kenya, Wakenya wawe kama pamoja. Nikiwa hapa mpaka nitoe shukrani kwenu Waislamu kweli, msimamo ambao mlionyesha wakati ile tulikuwa tunafanya kampeni, tena siku ile ya uchaguzi Waislamu walisimama imara sana tarehe nane mwezi wa nane mwaka jana. Niliona buibui, nikaona kanzu kwenye mstari na wakasimama kabisa kideti na wakapiga kura kwa fujo kabisa, kwa fujo kabisa hapa. Alafu baada mambo ilipoenda mbaya, walisimama tena imara. Kwanza sisi tulisema wakichukua na tutachukua, wakipiga, wakihesabu wakijumlisha, wakirusha, wakitangaza na wakiiba, ah, tuna tunawanasa, <laughs> sio? Sasa tuliwanasa, tuliwanasa tukawapeleka mbele ya mahakama, mahakama ikaamua ya kwamba walifanya makosa, sio? sivyo? Tulipoona kama wanajaribu kurudia tena, tukasema tunasusia. Na hapa wote Mombasa hii na kila mahali wananchi hawakutoka. Tarehe ishirini na sita mwezi wa Oktoba mlitoka, mlitoka, si mlikataa? Si mlibaki nyumbani? kusimama imara, ndio sababu natoa shukrani sana. Lakini sasa vile vile tusema ati wakiapisha wakiapisha, sasa ile mambo ilipoenda tenge, tukasema sasa sisi tutaenda kujiapisha, na pale tukawa pale na Ali Hassan Joho 001 alisimama yeye ndiye alikuwa pale katika Uhuru Park, yeye ndiye alikuwa jamidari katika hiyo sherehe kule Uhuru Park. Walisema tio, oh, wakithubutu tutaona cha mtema kuni, tutasema tutaona cha mtema kuni, tutakuja. Si tulikuja, si tulikuja? Hamkuona Joho akinishika mkono? Simuliona akinishika mkono? tukaenda pale na tukaapishwa. Alafu sasa wafuasi wetu kila mahali wakasema, sasa tuendeshe mambo yetu sasa, sasa tuchukue picha yote ya rais ya Uhuru katika majengo lote ya serikali yetu tuweke pale pamoja tuyachome, alafu tutangaze serikali yetu, tuanze kurogota ushuru kwa watu wetu, tuendeshe serikali yetu. Sasa hapo kitu ikaingia kwa roho yangu mimi, nikasema tukifanya haya nchi itasambaratika, Kenya itakuwa eh, vipande eh, viwili, itakuwa ile ya Rais Uhuru, Rais Raila na Uhuru vilevile. Uhuru vilevile aliambiwa shika Raila, mshtaki na treason. Yeye vilevile akaangalia supiria haya yote, akasema nikiweka Raila ndani tutakuwa na, na vita sawa sawa. Sasa akaanza kunitafuta na mimi vile vile nikamtafuta, tukapatana, tukaketi chini, tukasema kwa niaba ya Wakenya wote, manake tumevutana pande hii na pande hii nchi hii inakwenda kusambaratika. Tutakuwa na Kenya tena vile tumeyajua. Sasa hii si mzuri, damu itamwagika katika taifa letu. Kenya itakuja kuwa kama Somalia, itakuja kuwa kama Syria au Iraq, na hiyo si nzuri kwa taifa letu. Kwa hivyo tukasema tuongee kama watu wazima. Tumeketi tumeongea na tumechukua ziara mpaka wakati tulianza Kenya hii, wakati wa uhuru mwaka sitini na tatu. Kitu gani ambayo imeenda tenge? Kwa sababu gani hatuwezi kutimiza ile ndoto ya wanzilishi wa taifa letu ya Kenya ambayo imeungana pamoja? Nasema Mungu ajalia uh, Kenya haki hiyo ngao na mlinzi, na mlinzi tukane takane tufanye ili tuunganishe wakenya vile wanzilishi wa taifa letu walikuwa wanataka tukasema tunajua yale makosa yote ambayo yamefanyika najua mvua ilianza kutunyeshea wakati gani na hii mvua imetupiga kwa kiasi gani tufanye nini ili tuweze kubadilisha kenya ili kenya iwe imeunganishwa pamoja hapa sisi tuka tukateua e, vitu vitano e, tisa yale ambayo tunaona kama tunaweza kuyatengeneza, tunaweza kuunganisha Wakenya wawe kama kitu kimoja. Moja yao ni ubaguzi, pili ukabila, tatu umaskini nne ufisadi, tano uchaguzi mbaya, wizi ya kura kila mara kwa mara kwa mara kwa mara. Sita ni usalama, saba ni ukosefu wa kazi kwa vijana, naelewa sawasawa, na kadhalika tukasema Haya yote ambayo yamekwenda tenge tuyarekebishe. Hii itakwisha na Uhuru na Raila. Tukimaliza kazi hii, tutawachia watu wengine waendelee mbele. Sawa sawa. Ndiyo sababu sisi tukateua ile eh, kamati ya watu kumi na nne wataalam ya kuangalia hiyo maneno juzi tumewaweka kwenye Kenya Gazette na tumewapatia fursa, nafasi ya kuendelea na hiyo kazi. Pwani hapa Mheshimiwa Omar Mwinyi alisema pwani hatukuchukua. Tuko hapa na Profesa Hamisi Mwaguni, huko huyo huyo huyo huyo, mnamwona huyo huyo huyo ni profesa wa Technical University hapa Mombasa, jo hapa yeye ndiye anatoka hapa pwani. Kwa hivyo mnamwona huyu, huyu ni kijana wa hapa nyumbani, yeye ndio ako pale kama moja ya wale wataalam ambao wataangalia mambo haya yote, alafu tutatoa pendekezo, na hiyo pendekezo wakitoa tutayatekeleza. Manake wanasema ni yule ambaye anayovaa viatu anajua pale hiyo viatu inamfinya, sio? Kwa hiyo watakuja kwenu nyinyi wananchi, maonyeshe pande hii ndio inafinya, hapa nafinya, regesha hapa, itaregeshwa. Wakisema tulete sheria mpya ili tumalize ubaguzi, tutalesa mwingine apende asipende wakisema pande hii ya katiba ipige msasa, tutapiga msasa, mwingine apende asipende. Kwa hivyo mtu asianze kutisha Wakenya ati yo oh, hatutaki referendum, hatutaki nini. Nani amekwambia referendum? Wakati ikifika kama hii tume itasema hii ndio njia ya kusuluhisha shida hizi ambayo ina duru Kenya. Wewe ni nani kutukataza? Tumesema vile vile hatutaki mtu kila siku kubweka bweka juu ya mambo ya elfu mbili na ishirini na mbili. Tumetoka uchaguzi jana, sisi tunasema bado tuko na muda ya mrefu ya zaidi ya kuleta marekebisho. Mambo ya, ya kampeni wakati yake itafika. Wakati ikifika wanaume watajibwaga uwanjani na watapimwa, wataweka kwenye mzani, tapima hao watu, tujue nani ametosha, ama sivyo? Ama sivyo? Lakini tunataka kubadilisha mambo ya uchaguzi ili mtu yoyote awe kabila ndogo zaidi kama elmolo au awe kama nini awe mpokot awe Mturkana anaweza kusimama, awe Muislamu anaweza kusimama na achaguliwe kama rais wa Jamhuri ya Kenya. Si ati wewe nataka kwa kabila kubwa, ati wewe peke yako, ati big five. Hatutaki ubaguzi katika taifa letu, na mimi ndio hakika tutaongea juu ya hayo maneno lakini wakati huu wacha kurandaranda hapa na pale kutangatanga ati wewe unasema mimi ndio nitakuwa rais mwaka elfu mbili na ishirini na mbili unajuaje si wakenya ndio watachagua rais yao alafu unabwaga pesa hapa hapa nabwaga pesa hapa mshahara yako tunajua alafu unasema unafanya ati tufanye left audit wale ambaye wameiba wanajulikana unamwona tu yule anatembea kwa sura zake. Lakini sasa, kwa hivyo tuanze pale, na mimi natoa shukrani kwa Uhuru Kenyatta juzi kusema ati itaanza na yeye mwenyewe. Ni maana yake nilimwambia, umbwa unaweza kwenda naye kuwinda msongaleni na kuwinda sungura na kuwinda swara lakini umba hawezi kwenda kuwinda chui. Kama kuko na chui mzitoni tunataka simba ndio atamayana na hiyo umbwa, hiyo, hiyo chui, sio? Kwa hivyo mimi nataka kutoa shukrani kwenu Waislamu, mko hapa